batu di dorang. Ui, mati Kau rasa kaki seorang kot? Kaki seorang Seorang dead Habis dah bullet aku. Aduh. Apa ramai dah tim dia. Hmm, seberang. Dua mati kot Nice nice Yang hazmat tu dead eh? Dead, dead, dead. Yang dekat pintu tu pun dead. Yang dekat batu pun dead. Oh, dia tak dead. What the heck? Dead. What the heck? Siapa tembak aku? Ui. Oh tu. Ui, ada lagi. Allah main tertawa Pusi anjir. Hmm, makan. <gasps> Huh, selamat tak kena. Mana yang ni yang tadi ya? Dekat sini pun ada orang aim aku kat tadi. Aku rasa dia down. Dia down, siot. Dia down juga, siut. apa masalah korang ni? <laughs> hey. Oh no. Oh ada. Okay, kali ni ada orang nak date. Aku dah take dia sikit dulu dulu. Ah. Dulu dulu pick pick pick. Aduh. Ah. Ui, base aku tu kena raid tu. Base kecil aku. Aduh. Lagi satu, lagi satu door. Oh, jap jap aku tahu macam mana. Aduh tak sempat. Oh jus. Someone dead. Someone get dead. Ah! No. Bila masa dia naked ni? Triple headshot baru mati dia Surround down Aduh, lagi seorang tu mana? Mana cik? Ai. Aduh, headshot eh, pula. Ah.